ilmda ham baraka bo'ladi qaysi odamlar bor ko'ryapmiz mana bu qadimda e, qadim emas endi yaqin qadimdada haligi e, sssr paytlarida nima bergan e, oltin medal bergan yaxshi o'qiganlarni qanchalari bor bugun masalan aytadi o'zlari men oltin medalga o'tirgan menmi o'shani orqasidan ya'ni diplom olgan yaxshi o'qigan qizil diplom ham olgan boshqalar qilganda lekin dunyoda bir o'rin topolmagan o'shaning uchun biz ko'p eshitgan gap bo'lardi sizlarda hozir aytishyaptimi yo'qmi bilmadim bizga aytardi biz o'qib nima bo'ldik sizlar nima bo'lasizlar deyishardi kattalar aytardi akalarimiz opalarimiz shu gapni aytardi nima uchun ilmda baraka yo'q edi diplom bo'lsa ham ba'zi odamlar bor o'sha davrda umuman ikki kishi bo'lgan <laughs> umuman hech narsa o'qimagan lekin hozir qaysidir sohani gullatib yuribdi haqiqiy ma'noda egasi qulluq qilasiz borib oldiga akajon opajon deb yalinasiz bir ishni qilib berish uchun ana shu ishdagi baraka bo'ladi ilmdagi baraka ham xuddi shunaqa ilmda bir sir bo'ladi u alloh taolo berganga beradi uni bir necha narsaga shart qilib qo'ygan bo'ladi